Salam əziz izləyicilərim, kanalımda xoş gördük. Hamınızı salamlayıram. Bugün sizinlə şokoladlı peçenyenin hazırlanmasını çəkib bölüşmək istəyirəm. Əvvəlcə şəkər tozu götürürük. Üzərinə 1 stəkan duru yağ və 1 stəkan qatıq əlavə edirik. Bir qədər qarışdırdıqdan sonra 1 qabartma tozu, 1 vanil əlavə edirik və 4 stəkan un əlavə edəcəyik. Unu qarışdırdıqca əlavə edirik. Sonuncu dördüncü stəkanı tökürük və xəmiri əlimizlə yoğururuq. Bu şəkildə kündələdikdən sonra hardasa 10-15 dəqiqə kündələrimizi gözlədirik. Ondan sonra sobada pişirəcəyik. Hazırladığımız formaları 180 dərəcəli sobada 15-20 dəqiqəyə pişiririk. Peçenyalarımız artıq hazırdır. Biz plitka şokoladı baxın bu şəkildə su hamamında əridirik və kimdə varsa üzərinə fındıq və yaxud badam xırdalayıb əlavə eləyə bilər. Kim istəsə iki tərəfli, kim istəsə bir tərəfli şokolada batıra bilər. Əziz izləyicilərimiz, artıq peçenilərimiz hazırdır. Siz də afiyetlə pişirib yeyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənədək. Müzik